Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы вам расскажем про нашу новую форму Велит. За основу формы Велит был взят костюм Триарии, поэтому многие детали у них идентичны. Воротник застегивается на липучку, жесткая часть которой всегда закрыта. Вся площадь плеча покрыта тонкой 3D-сеткой для комфорта при долгом ношении. Нагрудные карманы сделаны плоскими по профилю, но набирающими объем при заполнении а над карманами находится липучка для крепления идентификационных знаков. Наплечный карман закрывается на молнию, снаружи полностью покрыт липучкой. Локти обшиты двойным слоем ткани для повышения износостойкости. Обхват манжета регулируется липучкой. Клапан молнии, как и у Триария, не имеет липучек, но при этом всегда находится в закрытом состоянии. Свобода движения обеспечивается клапанами на лопатках. По аналогии с плечами, по всей площади поясницы находится тонкая 3D-сетка для комфорта и вентиляции. Брюки закрываются на молнию и две пуговицы, а по бокам имеется резиненная регулировка на липучке. На брюках находится 8 карманов, два задних, закрывающихся на липучку, два объемных врезных кармана спереди, два кармана на бедрах, которые набирают объем при заполнении, и два маленьких внутренних кармашка в наведренных. Данный карман позволяет переносить всякую мелочь, типа телефона или ключей, и они при этом не болтаются внутри. Также в боковых карманах находятся резинки, которые вы можете вложить либо два магазина от либо бутылку с водой, чтобы они не болтались. Крой у брюк свободный и не стесняет движений. На Наколенник обшит двойным слоем ткани для повышения износостойкости. Снизу штанина утягивается тонкой стропой. Подведем итоги. Форма отлично справилась как с попыткой потушить спиной костер, так и трение кирпичом. Есть лишь небольшие зацепы. Из действительно серьезных потерь только жженные пятна на липучке. Также дополнительно стоит отметить, что все части, подвергающиеся повышенным нагрузкам, будь то карманы или шлевки на брюках, прошиты дополнительными закрепочными швами. И да, мы теперь точно знаем, что его можно сушить у костра. Основная ткань формы – нейлон хлопок 50 на 50. Нейлон дает крепкость ткани, а хлопок – комфорт при долгом ношении. Помимо цвета сурпа тарит саванна, формы изготавливаются также в цвете сурпа тарит тайга. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.